το δεύτερο επεισόδιο, μάλλον, το δεύτερο επεισόδιο του The Vampire Diaries. Στις γενικές γραμμές ήταν καλό, αλλά ήθελε το κάτι παραπάνω. Είχε αυτά, είχε δηλαδή σεζόν, από τις όπως είχαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, σκηνές που θύμιζαν σεζόν 5 από 1 από σχεδόν έως 5 αλλά, θέλει αλλά το κάτι παραπάνω ακόμα τουλάχιστον εμένα δεν με έχει πει ακόμα ότι έχει επιστρέψει για τα καλά έτσι εδώ από ό,τι φαίνεται αυτή δεν είναι η τελευταία σεζόν εκτός αν γίνει κάτι συναρπαστικό που δεν το βλέπω η, η θέλει, θέλει το κάτι παραπάνω θέλει ακόμα περισσότερη δράση, ενδιαφέρον, αγωνία, περισσότερη αγωνία γιατί ακόμα αυτά δεν τα έχει ώστε να, ώστε να φέρει πίσω το κοινό που έχασε ότι την, 7η σεζόν που ήταν σχεδόν χάλια ας μου επιτρεπεί αυτή η έκφραση χρειάζεται, το χρειάζεται γενικά το πιστεύω δεν μου πω πολλά, ήταν καλά ε, δεν μου πολύ άρεσε. Δηλαδή, με άρεσε από το 10, θα το έβαζα ένα, θα πούμε ένα 6. Γιατί θέλει ακόμα. Λοιπόν, όποιοι ακόμα δεν είδα το επεισόδιο, στείλτε μου σε comment κάτω, όποιος θέλει να το δει, μου στείλει ερωτικά στο comment, θα το στείλω. επεισόδιο. Ας μου στείλει κάποιος κάτω στα σχόλια. Αν θέλω να στείλω το link με το, επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Το Excavation of the Series. Να είστε καλά και να προσέχετε τη ζωή σας. Γεια σας.